フランス語の動詞を活用するとき、コツがあります。もちろんそれぞれの動詞を学んで、そういう動詞の活用を覚えてもいいんだけど、 それをしたくない人とか、早くに結果的にフランス語の動詞の活用を学びたい方へ、そういうコツを教えたいと思います。実は、フランス語の動詞ってさ、3つのグループに分かれています。で、グループによって活用があります。だから、この動詞は何のグループの動詞って分かって っていたら、次はどんな風に活用したらいいをわかります。簡単ですね。それでは早速始めましょう。1番目の動詞のグループなんですけれども、er と終わっている動詞です。例えば、parler, manger, respirer。大体、ほとんどの er と終わっている動詞が1番目のグループの動詞となります。で、活用するときは、e ES, E, O N S E E Z ONS, EZ, ENT, Tiyufuni Nalimas. Tatoeba, je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Takara? Ah, konodoshi wa ichibanme me no group no doshi desu yo. Te wakate itara, ja, ko, soyu katsuyo ni narimasu. Kantan desho 2番目の動詞のグループなんですけれども IR と終わってる動詞を含めています。でも注意してみてください。3番目のグループも IR の動詞も入っていますので、どうやったら2番目と3番目のグループの動詞を区別したらいいんですかと思ったら、それも教えたいと思います。2番目のグループの動詞だと、例えば finir、finissant っていう活用できたら、じゃあやっぱり2番目のグループです。 で、フランス人は言うだけで、これは合ってるか合ってないかわかります。でも、フランス語を勉強している人は多分わからないと思うんですから、Google で活用してみてください。例えば、mourir。mourissant を言えば2番目のグループになります。でも正しくなかったら3番目のグループになりますね。mourant の方が正しいですから、これは3番目のグループに入ります。だから finir, finissant venir venissant venissant il Google gugurude kaite kudasai venant gatadashi desu kara kore wa no nourrir nourrissant hai ping pong ping pong atte no node kore wa niban no groupe de no groupe no katsuyo konna is is ite ison ise is tatoeba, finir je finis tu finis il, elle fini nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. っていう風になります。簡単でしょ ?3 番目のグループなんですけれども、複数の動詞が入っているグループです。ということで、er と終わっている動詞、er と終わっている動詞、oer と終わっている動詞、dre と終わっている動詞が含めて

recevoir. Je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. T'es fini Katsuyoshimasu. des DRNO e Yoshidato. Ça doit eh ben, prendre comprendre. quand on a fini Je prends, tu prends, il prend, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Soyu mitsuno, no doshiwa no 過去形のパステコンポゼを使う時も楽になりますので、ぜひぜひみんなそれを覚えておいてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、あ、りがと